Men schysst att du skyndade dig så mycket, nu kommer jag komma för sent. Alltså det med duscharna, det funkar inte. Trängs inte. Och bara lägg av. Ni vet att det gick bajs där inne. Varför har ni inte vågat duscha? Men alltså det blir alltid så här. Hallå, skynda er! Nej men, sluta filma!